Feliz fiesta, Monseñor José Luis Escobar, a pesar que usted no ha podido venir hasta el convento del monasterio, de la Habitación de María. Lo aseguramos de nuestra oración en esta Eucaristía. Feliz fiesta también a mis compañeros sacerdotes, Padre Mario, y los que aseguran la misa cada mañana a las 8 en el convento Feliz fiesta, Padre Mario, y también a los compañeros sacerdotes, Padre Juan y Padre Romano. Feliz fiesta, Madre María Josefina, Josefina, y a todas las hermanas, y a nuestra Madre Federal, a la nueva Madre Federal, que es nuestra Madre María Angelina. Feliz fiesta a todos ustedes de la Guardia de Honor, que están alrededor del Monasterio de Habitación de María, aquí en San Salvador Feliz fiesta a todos ustedes fieles que pasan o que son que tienen la costumbre de venir aquí para rezar, para rezar y cambiar también sus corazones, porque si estamos aquí, como dice Juan Pablo II, somos en status conversionis, en estado de conversión. Feliz San Francisco de Sales. Es la segunda vez que me hace una cosa así, pero en otro lugar. Fue en, OTAN. Uh, fue el día del 24 de enero 2007, hace más de 13 años, 17 eh, años, porque el obispo ha, querido venir para celebrar la misa del 24 de enero 2007 por integrar de nuevo en el monasterio de habitación de paray monial la, Guardia de Honor. Yo lo digo claramente a ustedes, la Guardia de Honor. Cuando ha empezado la Guardia de Honor, eh, cuando ha empezado de ser rector de los santuarios de paray monial el rector anterior me ha dicho, usted, Eduard, usted es el director particular de la Guardia de Honor pero no te preocupes porque hay ningún trabajo, porque hay ningún guardia de honor. Esto fue, en 2000, en 2000, 2000, 2001. Y cuando la, Madre Superiora de México en 2006, abril 2006, me ha pedido de, decir a las hermanas de Paguelo Monial, de, de integrar de nuevo la Guardia de Honor, eh, mi, cara fue completamente roja hasta el fin del pelo porque para mí la Guardia de Honor fue una cosa muerta. No fue posible de, pedir esto a las hermanas, pero ya he visto 1.500 guardas de honor en México a este momento en 2006. Lo digo inmediatamente después del viaje de las reliquias organizada por la señora Alicia Bovisage de ahora hay 25 mil miembros de la Guardia de Honor, ahora en este lugar de México, eh, Monasterio de la Visitación de María, campaña 47, insurgentes Miscuac 3920. Ya conozco perfectamente la dirección. Y finalmente las hermanas, las hermanas de le Monial, el 8 de diciembre de 2006 han decidido de, integrar de nuevo en los muros del convento al secretario de la Guardia de Honor. Yo he, faltado un poquito de, fe porque he pensado que va a caer. En un año será terminado. No, después de un año fueron 300 ah, miembros, miembros de la Guardia de Honor y ahora yo no sé el nombre porque son, son mucho más pienso 4.000 o algo así. Pero cuando el obispo ha querido celebrar la misa el 24 de enero de 2007, no fue un accidente que ha impedido al obispo de venir, fue la nieve. La nieve no ha podido salir de su obispado y me ha pedido de, venir para celebrar esta misa, presidir la, misa de la integración nueva de la Guardia de Honor en Paralemonial. Yo no sé a qué cosa usted piensa, San Francisco de Sales. Yo no quiero saber, es tu problema con Dios, pero encantado finalmente que usted me hace este regalo, Monseñor, porque me recuerdo bien que usted me ha pedido, y eh, nos ha pedido con Alicia, de no solamente de pedir a los obispos de renovar la consagración, del Salvador cada año, pero nos ha pedido de, trabajar en el terreno, en las parroquias, en las comunidades, en las empresas. Y el signo de hoy, Monseñor, es una gracia especial porque regresamos hoy, en, mañana en Francia, yo en Bélgica, y hemos finalmente hecho usted que ha dicho, pero ya desde muchos años. La gracia que, tenemos es de ver en cada parroquia que visitamos, vemos muchas medallas, muchos miembros de la Guardia de Honor. Se infunde, se, se, crece de verdad la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús en El Salvador. Y pienso que Gracias, San Francisco de Sales, por tu intercesión con Santa Juana de Chantal, con Santa Margarita María Lacoque, con todos los santos que, que aman tanto el Sagrado Corazón de Jesús. Y más que nunca, como le decimos siempre con la señora Alicia, que está aquí con nosotros en esta celebración, de verdad, el Sagrado Corazón de Jesús más que nunca es para hoy. Es para hoy. Pero, ¿cómo difundir? ¿Cómo difundir este amor al Sagrado Corazón de Jesús? Quiere tener solamente una palabra. He visto porque cuando el Padre Mario me ha dicho de, presidir, eh, inmediatamente eh, eh, he leído la palabra. pero he pensado, es, posible que sea un punto de conversión para mí, no de esperar que vamos a presidir una, misa para leer la Biblia. No, no está bien. Pido perdón, Señor. Porque fue mucho mejor de leer antes, a pesar que no me voy a hacer una homelía, pero de leer la Biblia cada día. He visto antes leyendo esta palabra la sabiduría. La sabiduría. Mejor es adquirir adquirir sabiduría que adquirir oro. Tener inteligencia vale más que tener plata. Y la sabiduría de, San Francisco de Sales es de saber que la vida del cristiano es un combate espiritual. Es un combate espiritual. Muchos cristianos, muchos católicos, no saben bien qué es el combate espiritual. Hay un combate espiritual. Y cuando hay dificultades, no perder valentía, pero ir más adelante, sabiendo que estamos en un combate espiritual. Contra, como le ha dicho aquí, contra el egoísmo, contra el orgullo. Él, el santo Francisco, pienso que él y otros santos han dicho que el orgullo va a morir después de 15 minutos después de nuestra muerte. es así, ¿no? Qué horror. Es una gracia extraordinaria de saber de verdad que el orgullo va a morir 15 minutos después de la muerte. Así podemos hacer actos de humildad. Podemos hacer actos de humildad. Y finalmente la vida de las visitandinas, la vida de todos los cristianos es de luchar ...contra el orgullo, contra el amor propio, una historia del amor propio. Entre junio 2005 y diciembre 2005 no he querido hablar con la señora Alicia Bovisage. Ella ha empezado a organizar el viaje de las reliquias en todo el mundo. Ha recibido las cartas de los obispos de todo el mundo para organizar el viaje y llamaba siempre al padre Eduardo Marot, su servidor, y nunca he contestado. Mi secretaria decía que tenía una, reunión, yo fui en misión, en una parroquia, siempre una excusa. Hasta que finalmente Alicia, entre las cartas que vinieron en su casa, entre también un rector de un santuario de Santa Teresita del Niño Jesús, que me ha pedido de venir hasta allá para hacer un enseñamiento sobre Teresita del Niño Jesús. Yo no he contestado. Ella, entre los dos, no sabía qué hacer. Hasta que finalmente la angustia llena ha, telefonado a la secretaría, de, a mi secretaría, ha dicho, usted, señora, puede decir al padre Maro que no lo necesito ahora. ¿Y qué he hecho? He tomado el teléfono y he dicho, Alicia, esto se llama el amor propio. Tenemos que ver en nuestra vida ...como tenemos mucho amor propio. Y cuando vamos a confesarnos, porque es una gracia, y tenemos muchos sacerdotes aquí, si queremos tener mucho más sacerdotes entre nosotros, es muy importante de usarlos, de encontrarlos, de pedir el sacramento de la reconciliación, de confesarse, para no caer como en Europa, como dice Benedicto XVI, Europa apóstata de ir a la misa sin confesarse. Y no podemos acoger esta costumbre que viene de lejos. Ustedes, El Salvador, tienen, tienen una gracia especial, corazones para amar el corazón de Jesús. Pero si hacemos nada, si no estamos en status conversionis permanente, vamos a caer también en la apostasía. Pero si no queremos caer en esta dificultad, es bien de acoger de verdad como lo queremos nosotros que estamos aquí con San Francisco de Sales, acoger el Sagrado Corazón de Jesús. No olvidar que San Francisco de Sales ha dicho que la visitación de María es la obra del Sagrado Corazón de Jesús, es obra del Sagrado Corazón de Jesús. Y la vocación de las hermanas, como la nuestra vocación, es de vivir de los sentimientos del Sagrado Corazón de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Aquí está el combate contra el egoísmo, contra la envidia, contra la avaricia, contra tantas cosas, contra todos los pecados. Los pecados también que se llaman capital. Yo no sé cómo se dice en español, pero capital, los dos capital. La cólera, la envidia, no, la, goloso, orgullo, luxuria, parezca, etc. Todo esto está muy, es muy importante de conocerlo y de luchar contra estos pecados capital con un gran amor. No podemos luchar contra ellos de frente, pero de crecer en las virtudes de la fe, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el amor, Sagrado Corazón de Jesús, te amo. En la esperanza, Sagrado Corazón de Jesús, en ti espero. Aquí está la sabiduría, la sabiduría de San Francisco de Sales, de saber cómo entrar en el combate espiritual. Y para terminar, tres consejos muy importantes. ¿Cómo crecer en este amor? Primero, la oración. La oración de cada día. No solamente de rezar cuando caminamos en la calle, caminamos manejando el coche, eh, caminando, haciendo la, las, pesas, se dice, ¿Sí? las pesas, hablo ah, habló un poquito español. Y finalmente de, rezar no, quedar un poquito cada día, de frente a la cruz, de frente a la Virgen María, de frente al sagrario, en una capilla, en mi habitación, en mi cama, pero de estar tranquilo durante al menos para iniciar 10 minutos y después 15, 20, 30 minutos, pasar tiempo de frente a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando estamos de frente a Jesús, haciendo nada, digo nada, podemos leer la Biblia, podemos eh, eh, rezar el rosario, pero también un corazón a corazón con Jesús. A un momento obligatorio hay una pregunta. ¿Qué hago así de frente a Jesús? Y aquí está el momento de la conversión. Todos mis ojos, mis oídos, mi corazón, verso Jesús. Esperamos todo de Él por este día, solamente por este día esa oración. Después, la Eucaristía. Y lo digo a la, niña que está aquí, a los niños allá. Es extraordinario de ir cada domingo a la misa, pero podemos ir a la misa sin convertirnos. Es por eso que necesitamos la oración de frente a la cruz. Así, cuando vamos a la misa cada domingo, recibimos Jesús Él mismo, que habita en nuestros corazones. Y después, tercero, el sacramento de la reconciliación. Al menos una vez por, mes o cada semana se quiere, pero importantísimo esta costumbre del sacramento de la reconciliación para liberarnos de la culpabilidad, la verdadera culpabilidad en lazo con los pecados y también las falsos, los falsos, las falsas culpabilidades que tenemos también. Y cuando escuchamos esta palabra, te absolvo de todos tus pecados, es de verdad una liberación, un otro nombre, absolución. <laughs> La absolución significa liberación. ¡Ah! Respiramos de verdad el amor de Dios y así podemos crecer en el amor de Dios y en el amor de los otros. Por eso que estamos muy contentos de celebrar hoy aquí la fiesta de San Francisco de, Sales y yo quiero celebrar la misa en acción de gracias, de verdad, en acción de gracias de la obra, gracias a, estos santos y a muchos santos que quieren tanto el Sagrado Corazón de Jesús, en acción de gracias de la obra del Sagrado Corazón de Jesús en El Salvador. Y nosotros en esta noche se podemos agradecerlo de, verla, de verdad, con San Francisco de Sales, de decir, Sagrado Corazón de Jesús, te agradecemos mucho. Tú eres al inicio de mi conversión, al inicio de mi vida, al inicio de mi redención y te, te agradezco, Señor, por la salvación que tú salvas hasta mí. Muchísimas gracias. Amén. Aleluya.